Míralos. Autómatas sin rumbo, de mirada perdida. Con esas vidas previsibles. Mecánicas. Incapaces de pensar, de mirar a su alrededor y comprenderlo. Están atrapados en un cuerpo sin alma. Y no, nunca se darán cuenta. Inconscientes. Soy la única persona de verdad en este mundo de ovejas.